jogando KOF 2002 UM da The Quintal Fighters. Confira o vídeo até o final, se inscreva então, bora pro vídeo! Pessoal, eu sou player 2. Eu começo jogando lá longe. Eita. Esperar ele acabar aqui. Pra atacar. Ó. Show. Agora você vai ver. Pesada porrada na cara. Toma. Tô aqui. Toma! Só eu aqui elaborando aqui a magia. Toma! Chega, né? Toma! A pernona na cara! Vixe, desse jeito eu vou morrer. Ah. Round three, fight. Oh, Ixi. Eita! Toma! Vai! O bom é que esse jogo dá pra esquivar. Eita! Também tenho. Ai. Toma! Ai, não pegou! <laughs> Eita. Agora você vai morrer. Ah, não acredito. Yeah. Agora a Charme só vai ser no, no agarrão aqui, ó. Tá. Só mais um golpe aqui pra você morrer. Eita! Ah, desviei! Tchau! La la la la la la la. ia ter três Sherman pra escolher. Toma. Agarrão de perna. Eita. Toma! Vai, de novo. Ah, fica quieto. Toma! Vai de novo. Eita. Agora você morre. Eita. Para! Ai. O Joey aqui, ó, vou te matar. Posso jogar? E... Vai. Agora tá defendendo bem aqui. Mas desse jeito eu vou morrer! Farofa! E aqui! Ah! Sozinha? Agora você morre, cara. Toma. Vai. Tu tem magia também. Então. Fica lá.

Eita. Toma! Meu é poder! Fudeu de vez! Vixe! Meu Hadouken ali. Humilde. Shhh. Ah. Agora é só porque você matou meus amigos. Toma! Fica quieto! Vai. Só mais uma! Vai! lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eita. Essa Blue Mary é cheia de querer me tirar. Toma! Ah! Toma, agarrão! E ela tem um dela ainda. Dá pra você parar com isso? Toma! Nossa, me pegou de cima! Calma lá. Toma. Vai que você já tá morrendo. Eita! Ah. Essa vaiana de pauta que dá um jeito nesse cara ficar muito perto não, pra ele não me agarrar. Toma. É bater e cair fora. Ah! Eita! Vem pra cá pra você ver. Tapão. Eita. Como assim? Arruma! Não! Agora vai ser sua morte. Toma Mais um golpe, eu. Toma! La la la la la la la. Preciso tirar essa, essa Blue Mary. Que viva nada. Toma aí. Nossa, cara. Toma. Eita! De novo? Essa, essa menina tá difícil aqui. Eita. Agora você vai apanhar. Vamos, Joey. Tirar essa menina. A Blue Mary folgada. Eita! A menina tá doida aqui. Ó! Oh, meu golpe <laughs> não de nada. Toma! Esse foi dado com gosto. E é assim que faz. Eita! Toma. Vem não. Vai, dá sua magia Vixe, saí da magia. Ah, não pode se empolgar muito não. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah, eu soltei sem querer a defesa. Ó. Chá. Tá. Chá, vida, eu não tô conseguindo usar aqui o meu a perna longa aqui, ó. Ah. O cara veio... Eita! Deixa eu fazer nada. Vai ficar apelando assim. Puxa vida! Deixa eu jogar! Tô defendendo aqui pra ver uma oportunidade, mas tá difícil. tô morrendo, gente. Ah. Agora você vai ver. Dá um jeito. Chá. Tá. Toma. Pernada. É e não deixa defender. O cara tá bem pra defender aqui. Mas que surra! Pessoal, eu estava jogando empolgado e nem vi que passou a FT3. E eu continuei. Confiram aí, viu? Agora vai ser morte certa pra você. Vem. Bolada na cara. Para! Cabeçada! Toma. Eita. Fugindo, né? Toma. Cotovelada. <laughs> Eita. Gente. Ah, meu especial não deu pra nada. Toma, pula aí pra você ver. A magia na cara. Chega de ficar pulando. Toma. Cara, aguenta essa. Deixa eu matar esse cara aqui, ó. Para de pular, cara. Toma! Pesada. Eita! Começou soltando o Hadouken grande dele. Ai. Tá. Aí. Ó, saiu pro meu golpe. Ah, eu vou morrer. tá Salvadora da pátria. Dá um jeito nesse cara agora. Só no agarrão. Agarrão das pernas. Toma! Vem desviando e tomando pernada. Agarrão. Ó, oh, saiu, né? Toma! Vai, só mais um. pessoal, espero que vocês tenham gostado. O meu adversário jogou muito bem, ele ganhou a FT3 e depois eu continuei porque eu não fiz a contagem certa. Mas espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e acompanhem. E também comentem. Então, até mais. Tchau.